そこが見えないほどに深い男は懐から使い慣れた手斧を取り出した不安定な足場をバランスを取りながら歩いている を目指し歩み始める気がつくと辺りは月明かりに包まれている 山は昼のそれより危険だと当然承知しているしかし経験体力知恵自信それらが彼の背を押していた 神の群れを追い払った男は再び山道を進むここはかつて誰も盗聴を成し得たことがないと言われる山男はこれまでいくつもの名峰を制してきた冒険家だった 通じいかなる時も生と死の境界線を探していたそれを発見することが己が生きる理由 山へ挑む直前に娘が送ってくれたものだもう一度懐を探り手作りのお守りを取り出したややいびつな形が凍てついた男の頬を緩ませる 上がった男の足には力があふれていた 傍らに一冊の手記が落ちていたその手記にはこの山へ挑んだことへの後悔そして残してきた家族への謝罪寒さに凍えていたのか悲しみに暮れていたのか 夜猫。 がしんしんと降り積もる森の中明かりが灯る家が一つ 命が今にも生まれようとしていた 全身に激痛が走る身動きすらもままならない 体はどんどん重くなって